那我们再来 demo 什么？demo 物件的物件的 demo。好，我这边就是用一个 class，这 class 叫 student 哈，然后它有两个 constructor，哦，它两个 constructor 叫做建构子嘛哈。你要建构子的的怎么看呢？就是这个建构子的名称是跟这个 class name 是一样的嘛，哦，然后呢，它没有 void。 就是它没有回传值，好，这就是 constructor，好，好，那它有两个 constructor，一个是呃没有任何参数的 constructor，那呢，另外是有一个 class，呃一个 name 跟一个 score，哦，这两个参参数，那第一个呢 demo 就是我们把那个这个 class new new instance 起来，然后呢，一种方式就是这种方式就是说它有参数的。 哦，的康加入有参数的 constructor 来产生这个物件。好，那一样，我们就是用 class for name，啊，从这个 class p a e 的路径下面去取得这个 class，动态的去载入它。好，然后呢，呃，输入两个参数，一个是那个叫做呃，这个是参数形态。 哦，输入参数就第一个是 string，然后一个是 integer，然后呢把它丢进去这个 constructor 里面，哦，去 new 去 get constructor，哦，用用 get 的方式哦，哦，用 get 的方式，然后呢这 constructor 呢，哦，在怎么样呢，在输入在 new instance 的时候输入两个参数，啊，参数内容就是 parameter object 第一个，然后第二个它的 score。 哦，这两个参数，然后去 new instance，new instance。好，刚才刚才介绍是用 class 去 new instance，然后这一次呢是用 constructor，哦，class 去 get constructor，输入它的那个呃 constructor 的的那个参数。哦，空的的话就是就是没有，啊啊有的话就输入那个参数的的定义，然后呢再用这 constructor 去 new 一个 new instance。 然后把这个物件，哦，印就是 new 出来，哦 i n，instance 出来，然后再把它印出来，好，那我们来 run 一下这个，这个 demo，run us Java application，好，OK，这 student run 出来就是他就把他自己的，啊，名字跟 score，把它显示出来。 所以这个 sample 是这样，这个 example 是这样，好，动态的再载入这个 student class，然后用参数的 constructor 去立 in instance 这个 class，好，我都我都用我都用那个英英文的那个关键字哦，好，那再来呢，去做什么？我们。 是看去建立那个物件嘛吼，然后呢，现在是可以做什么？可以去呼叫那个物件的方法，去存取它里面的属性，吼。我们在这边吼，样 class for name，然后呢，去 new 用 class 去 new 这个 class 的 instance，也就是那个物件，吼。然后呢，呃，做什么呢？去这个物件产生出来之后。 然后，呃，我看一下，get method，用这个 class 去取得那个这个物件的方法，哦，取得它物件方法，因为物件，哦，那个 OOP，object oriented programming 就是物件导向程式嘛，哦，它就是一个名称嘛，class 那个 method name，然后后面的那个参数就是它做什么，做那个 method overloading 嘛，哦，就是方法的那个很多方法的变化嘛。 哦 m a s s o v e r l o a d i n g 所以它、它、它的判断就是用它的 name 跟它的参数去判断说它是什么用什么方法嘛。好，所以这个是 send name，然后呢它的参数，然后呢再去用 call 这个 class 的 get method，哦，把用这两个参数当做是它的判断的标准，去取得什么？呃，send name 这个 method， <laughs> 哦，send name 这个 method。 m e s h o d 哦， <laughs> 哦，然后呢，去怎么样去呼叫它呢？就是 send name，哦，这个 m e s s e r 也是一个 class，哦，也是一个 c l a s s m e s s e r 也是一个 class 啊，不 m e s s e r 也是一个物件，哦，这个物件，哦，物件去够什么？去 call 它的 invoke，然后呢是哪一个物件的 m e s s e r 好，然后要给它什么样子的参数，好，你知道吗？ 所以呢，这一段等等于是什么？这一段等于就是。 这一段等于是这样，target object 转型成为 student 这 name，把这个 imagine breeze 设进去，哦，哦，这一段等于是上面这两段，哦，哦，为什么要这样子？像那个脱裤子放屁哦， <laughs> 我就这样 set set name 就好了，我干嘛还还弄弄那么多有有的没有的，哦，因为。 如果如果说下面这一段的话，就是静态的，哦，静态就是不定，反正这城程式就是这样执行。然后上面这个是动态，哦，动态，譬如说，譬如说，如果说我的那个叫做呃一些 IDE 啦，哦，就是开发工具都会用到这种机制。譬如说我如果我我我要用一个画面，哦，我要开我要画用那个呃拉那个画面，那那个画面。 text field 里面有什么属性？哦，然后这属性我要设定什么参数？哦，那那一定是要去找什么？找这个物件的 meta data 嘛？哦，找这个物件的 meta data。哦，所以呢，呃，程序员基本上都是要提供这种机制，哦，可以让我们把这个 text field 里面的它相关的属性可以列出来嘛？哦，那我可以去设定它，然后呢就可以长那个画面出来。 哦，这个是它里面的，一定要有这个机制。哦，所以这个 class，刚才介绍那个是 class 的 reflection。哦，这个是 class 跟物件的 reflection，但是这个这个是呃，这个统称叫做 reflection 啊。好，然后下面也是一样，哦，也是 get 那个 sex goal 的那个的 method。好，然后呢，去 set 这个 method，去去 call 这个 method。 然后 show data 去扣这个 show data 的这个 m e a s o d 哦。好，那我再 run 一下 runs shape 好，所以呢 name 跟这个 score 哦是扣那个最后 show data 出来的，然后这个值呢也是扣 set name 跟 set score 哦塞进去的，那你说 物件导向不是要封装嘛，对不对？封装呢，我只能用，呃，set。如如果我只能透过 set 或者是 get 取得资料嘛，是不是这样？哦，其实也不是哦。如果说是它的那个属性是 private，就是私有的，那如果这个 private 我们也可以设定好之后呢，把这个参数塞进去。 Java 里面也有也有这个机制，所以 public 跟 private 的资料形态都可以输入那个值。好，那机制上基本上是不行的。哦，就是概念上是不行的啊，但是机制上有设定可以。好，这个就是 Object Reflection 啊。所以跟大家稍微过一下呃 Reflection 的机制，呃，不知道大家有没有什么问题？